A colaboradora Artes e Comunidades é a Escola de Artes livre e colaborativa do Instituto Procomum. Em sua segunda edição, contou com 11 artistas de diferentes segmentos que desenvolveriam projetos na Bacia do Mercado, em Santos, São Paulo. A pandemia impediu as ações presenciais, mas não a curiosidade e os bons encontros, que nos guiaram nas investigações coletivas sobre arte e território. Para celebrarmos a segunda edição do programa, apresentamos Aproximações, Arte e o Comum. O evento começa no dia 29 de setembro e conta com três principais atrações. Ciclo Desfazenda, o fim do mundo como conhecemos, uma série de lives sobre as artes e as comunidades em um mundo e colapso. No dia 9 de outubro acontece o lançamento da plataforma Territórios Comuns, desenvolvida coletivamente onde estarão reunidos os trabalhos da segunda edição da colaboradora. Já no dia 10 de outubro, teremos a Mostra Colaboradora 2020, com ações e intervenções de algumas das artistas participantes desta edição.